Son José Mojón Vázquez, en o 10 de outubro de 1932, na Cañiza. Meus pais era Teresa Vázquez e meu pai era Rogelio Mojón. E fun, eh, era irmán de meu irmán Antonio, que foi fusilado o 31 de outubro de 1936, en Vigo. Era o maior dos homes. Era Audina, a maior, pois era Antonio, era Pepe, Rogelio, Ramón, María Teresa e eu, e o máis, e un, que naceu ainda despois, que morreu ao nacer. o Meu irmán era maestro gracias a un maestro que veu que era de, era de izquierdas e quería que os rapaces todos aprenderan a ler e escribir encontrou o meu irmán que, bueno, que sobresalía un poquinho e chamou a miña nai e dixo, Teresa, hai que, vamos estudiar a Antonio. E dixo, ma, mamá, dixo, don José Benito, que eu non sei se o meu home vai ter suerte ou non, se lle podrei pagar ou non lle podrei pagar. E dixe, si, te, se si non ten suerte, o máis mal é teu, pero rapaz, vámoslo a estudiar. Pero gracias ao me, meu irmão, ele foi maestro, gracias ao maestro. O maestro que tuvo. Bueno, os mojóns éramos de izquierdas. E seguimos, e seguimos sendo de izquierdas. Pese a quen pese. Nos tempos da ditadura non o podíamos dicir, porque entonces xa... Pero, ben, toda a xente sabía a nosa maneira de pensar. E eh, meu irmán quería que todos os rapaces superan ler e escribir, por eso lle querían tan mal os señoritos da Cañiza, porque eles querían a ignorancia, porque a ignorancia é máis fácil de convencer. E meu, querido, e meu irmán luchaba porque todos os rapaces superan defenderse na vida. E iso foi unha das causas polas que se cuadra máis tirria lle tiñan. En, Pobla de, en Asturias, en Pobla de la Viana, nun sitio que se chamaban Campo Mojado, que ainda teño unha carta que escribiu desde Campo Mojado. En, en, nas vacacións, veu, ele estaba aquí de vacacións, cando deu o golpe de Estado. E colleron aquí. E claro, tiñanlle había xente que lle tiña moita tirria. Todo o mundo sabía a maneira de pensar del, non? Pero nin se metía con nadie, tanto que cando, cando, prende, cando tomaron o ayuntamiento, o secretario, a alcaldesa era de izquierdas, e, o, e os concejales todos eran de izquierdas, menos o secretario. O secretario era de dereitas, dereitas, era un fascista, fascista. E cando entraron no ayuntamiento, foron direitos ao, ao secretario do ayuntamiento. E, dis, e preguntaronlle, mmm, don Isá, a ver, quen, a quen temos que prender? A fulano, fulano, fulano, e claro, citou tamén a meu irmán, a Tirso, a don Jesús, que era outro maestro, e a, e a Justo. E prenderonos, pero meu irmán polla un plan de broma. Dicía, mamá, que me paro que me van facer? Se me van prender... Porque primeiro prenderonos e eh, despois botaronos fora e, eh, e eh, a miña nai tiña un primo que, que era teniente. Estaba, mm, era militar. Estaba na Coruña, pero veu a... Estaba de vacacións. Entonces, el nombraron no comandante do puesto. E el viu, viu que había, non? E dixolle, Teresa, dixolle miña nai, temos que pasar a Antonio cando o soltaron a Portugal, porque a cousa non está moi clara. E dixolle, mamá, pero que me van facer? Pero que me van facer? Si me van prender, me van botar, si... El non, nunca se imaginou, pero cando levaron para Vigo xa viu que a cousa que non era de broma. Meu pai por non, quise ver, non se quixo enfrentar máis a miña nai. Dicía, mamá non me podo ver, non me podo enfrentar con ela. Pero papá, si, esta nos nunha carta que temos aí, Dice a papá que como alargaron os días, que eles non saben, estaban esperando un día, que os sacaran outro día, o 14, o 15, o 16, o 17, esperando que os sacaran para para matalos, matáronnos no caso. E, e entonces o, el escribiu neses días, escribiu a casa, e dixo a papá que se podía que nos levara as dúas, e se non podía levarnos as dúas, que me levaran a mí. Porque eu era o chiche dele. Dicíalle mamá, a Fefita levocha eu. E eh, dicíalle mamá, como vas levar a Fefita, tú ter moza, tú casas, te ter fillos, pensas que a tua muller, a muller que me queira a min tamén ten que querer a miña irmán. E xa verás o que vou facer eu do Fefita. E cando nos levou papá entonces a que nos levou as dúas, pois Eu teño idea de subir a un coche, porque nunca subira, claro, era a primeira vez que... É de que nos levaron, que subimos unha escalera, a carcelera no Príncipe de Vigo, que subiremos aquelas escaleiriñas, e algo, sí, que enredou con nós, pero todo o que teño de recuerdo. Del... Eu acababa de cumplir os 4 anos. O día que os sentenciaron a pena de morte, o 10 de outubro a eles era para executarlos o 14 de outubro. Pero nin o 14, nin o 15, nin... porque en Vigo vían unha injusticia tan grande que veu un capitán, non sei se dúas veces, polo menos unha veu, pero me parece que foron dúas, a falar cos fascistas da Cañiza para convencelos de que non nos podían matar. Pero a Cañiza decidían ah, que matalos que son un peligro o, de que lle enseñaba os rapaces a ler e a escribir. A, a, que non houbera ignorancia, que fora todo un, que houbera cultura no, no pueblo, nos rapaces, no, que non era ignorancia como había, porque non sabían ler moitos e escribir. Ele estaba escondido en Guntín, a casa duns amigos, eh, non fallado, non fallado. E cando veu nun periódico, veu que se non se presentaban, que iban coller, matar a alguén da familia. Entón o meu irmán dixe, teño que presentar eu porque van matar a papá. Entón veu el, ella unha, a, a nai, precisamente a nai do, do meu sobrinho, que era unha filla dos, dos da casa, pois tamén era moza. E dice, a última vez que viña tu irmán foi cando se meteu no capeiro do millo e nunca máis o volví a ver. Estaba eu cortando leña con meu pai aí, xa é unha muller, e, eh, e con un tronzador estábamos cortando leña. Entrou unha prima e dixo, morreu fulanito. E dixo, papá, esa é boa persona que cando funda el dicirlle se nos podía axudar algo para... Díxenme que mataban a moi poucos. Quíxeme dicir que hasta me debían matar a min tamén. <laughs> Acórdame ben que... Sí. E era da Cañiza. Estaba en Vigo. Meu pai anduvo de parte en porta. A miña nai desesperada, porque miña nai era un puro nervio. El, el era calmado demasiado sereno, sereno, un home con un aguante que foi horrible. O deles foi horrible. O mal que o pasaron, o mal que o pasamos nós, aquelas dúas criaturiñas. Meus irmán na guerra, o mar, o mar novo tiña 10 anos, o Moncho, e era o home da casa. Miña nai, tiña, íbamos a un moinho que hai no río Ribadil, e chamanlle o o ao sitiño aquel. Deron, hai unha caída de agua do río Ribadil e abaixan un po, de Pozo Negro, é un pozo grande. E suspendido no aire un moinho. Estaba arrimado á paré a montaña, pero estaba o pozo por debaixo e había que baixar o moinho por unhas escaleiras. Tiña así unha toma do, do do río e caía pa moer o moinho. E tiña o, o, o tellado era de cemento. E miña, meu non, pero miña, miña irmã como andaba sempre con miña nai, dicía, arrodillábase naquel cemento dicía Dios, deixa mover unha vez, deixa mover só unha vez. Pero, dice, miña, mm, chamábame aquel pozo, pero porque se me imaginaba que se me botaba o pozo iba a ver, pero miraba para atrás estaba María Teresa, con seis anos. Pois uh, eh, papá empezou a, a salir negra, negras, negras. Pois unha vez xa os anos, aquí tuve unha tres anos, secaba, volvía, secaba, volvía. Eh, unha vez que tuvo o tifus, Entón xa eu era unha muller e o médico e nos dixe, e ve o médico e dixo que tinha o tifos. Pois un, um, um, infectouse unha inyección e pon outra vez alá e dixo, mire, ten que vir que eu ten que abrir unha, unha inyección que se infectou. E veu, e mirou e dixo, non, non é, non é unha inyección, é unha negra. E dixen, ah, que, que papá tuvo moitas negras, porque E dixo, claro, teu pai non chorou, eh, comeu no todo para dentro, e menos mal que reventou por desa maneira. San iba botando aquela porquería e iba renovando o sangue. Pero pasou no fatal, fatal, fatal. E nos irmán na guerra, roxallo nos peores sitios, alá polo Ébero, así que, pues, non sei nin como salimos adiante. Sí, que me acordo a primeira vez que nos levaron a Pereiro, que foi, inda Rogelio non fora para a guerra. E, e foi mamá, Rogelio, e levarnos as dúas a María Teresa e a min. Esa tiña sepultura. Tiña así unha capilliña, metíaselle dentro unha, un vaso con unha mariposa para alumbrar. E, eh, bueno, e, eh, e a foto, pois, pues, E, e eu, claro, andaba por Pereiro adiante a coller o que me gustaba <laughs> e levaba o a cultura. Entón dicíanme, pero como, Josefina, deixe iso que non pode ser, que non é nos. Pácuna do noso Antonio, pácuna do noso Antonio. Sí. E despois, cando os trouxemos aos cinco anos, puxemos a lápida. Pues mira, el 31 del 10 de 1936, una fatal guadaña a tu vida con 21 años. Entonces, claro, pero eh, eh, ya que ya un sobrinho de meu pai, o sobrinho yo a mis hermanos, meus irmáns vinieron a casa, papá, tenemos que sacar a lápida por encima do meu cadáver nós non mencionamos a nadie, só poñemos unha guadaña. Se se sinten guadañas, nós non lle temos a culpa. Estuve enterrado cinco anos en Pereiro. Me pai con unha caixinha de cincha preparada. E eh, foron, todo, foron os cuatro, non? Foron as, a, a, a nai do justo, a señora Contempla, que era a viuda do Tirso, a, e a doña Inocencia, que era a viuda do outro maestro. Foron os catro que fusilaron na, naquel, o 31 de outubro, que cando sacaron da cárcel, na camioneta, ás 4 da tarde, meu irmán, co puño levantado, foi dicindo viva la República. Cando foron para confesar, Pois, dixera, confesarme a usted, dama, risa. Digo, eu confeso o pobo inteiro de Vigo se fai falta, eu me matei, nin roubei, tería as miñas faltas como... Pero non me sinto culpable de nada. O, o cura da Caniza, como non se confesara, por non lle quixo facer o funeral. E miña nai, como era moi religiosa, tiña unha pena negra, porque as outras todas lle fixeran o funeral, pero o Quiroga non quixo facerlle o funeral. Entón, unha prima de miña nai, alá convenceu o Doroso, que é unha parroquia que hai aquí ao lado, e ese fixo yo, que tamén non era boa. Tamén era... Cando fixen a primeira comunión, era, era espabilada na escuela. E resulta que, dixo o maestro, poneros delante a los de la primeira comunión, que os va a preguntar el cura. Bueno, Eu tamén me puxen. Entonces, dixo a mestra, dixo, mire, los de alante son las de la primera comunión, pregunte. E eh, o cura dixo, señora mestra, é un brutote, aquí escapouse unha, unha pequeniña cae aquí. E eh, dixo, non, non se me escapou, usted le pregunta. Se está capacitada para hacerlo, la hace, si no, no empezaba, empezaba, eu sabía o catecismo, non sei uxe, de catecismo. Eh, e, e dixo, caramba, claro que vale, claro que vale para facer. E despois, bueno, vinha da miña nai que quería que me meteran monxa, que me meteran monxa. Pero <laughs> meu pai dicía, que? Monxa, antes da ferrería. meu pai tuvo que emigrar aos Estados Unidos. Meu pai estuve, estuvera de rapaz nunha ebanistería en Orense, eh, era banista, eh, tallaba que era unha maravilla. Pero claro, que facía na camisa un puebliño aquí, e eh, tuvo que emigrar. entonces emigrou a primeira vez, cando é eh, que dáballe Audina, Antonio, Pepe e Rogelio. precisamente cando veo aquela primeira vez que sacaron a foto, meu pai, miña nai e os, os rapaces. Audina, Antonio, mamá, Pepe, papá e Rogelio. Entonces, sacaron esta foto cando el veu a primeira vez da América. Foron con un contrato unha fábrica de curtidos nos Estados Unidos, pero meu pai non aguantaba o cheiro, mareábase, desmayábase. Entón, tiña lá unha tía que tamén emigrara e dixe, Rogelio, ven para Nova York, ainda estaba naqueles barrios baixos, ela tiña unha fondiña. E ven pa aquí que mal sea que non encontremos por aquí traballo. Entón, meu pai veu e buscou traballo eh, foi para a fábrica dun judío que facían mesas de, de billar. Si, sí, facían mesas de billar. E eh, traballou, empezou ali a traballar e traballou ali hasta que veu eh, a primeira vez. Despois volveu, el xa viña con idea de volver, non? Volveu a segunda vez e se xa a traballar na, na fábrica, na fábrica do o jefe era un judío, y lo encargaron un italiano, <laughs> que decía él, un jefe que bastante transigente, pero italiano que non era de, de broma. El despois veu coa idea xa de que ya fixeron unha casa, empezaron a facer unha casa, porque a fixeron por fora, pero por dentro pasou o que pasou e eh, quedou, que onde vive ahora mesmo. Meu, meu pai marchaba e non volvía. E despois mamá um dicía, Moncho, que era o que veía na casa, o de dez anos. Vade saber de teu pai, de saber de teu pai. Entonces Moncho levaba a María Teresa e a min e íbamos a ver de papá, papá, onde papá vamos vinte, que son horas de comer, que hora era? Que son horas de comer, e non se integraba. Papá quedara completamente anonamado de todo, de todo, de todo. Non quixo saber de banistería pa nada, pa nin de traballo, nin de nada. E miña nai que era unha alma caritativa, pois no tempo da fame, miña nai deu moitas taciñas de caldo, moito pedaciño de pan, porque tiñamos fincas, meus abuelos, os desta casa, si, tamén fora forai tamén para Lisboa de rapaz, e despois foron para pa as Azores, e puxeron alá unha panadería, e forai moi ben, e comprara, e tiñan fincas, e, e claro, traballaban acá. E despois a morrer meus abuelos, bueno, a morrer meu abuelo, meu abuelo, mamá dicía que morrera co disgusto do Antonio que el padecía do corazón e morreu de repente. Un día levantouse a bata, tiñamos uns váteres aí, que antes en vez de ser un, un garaje era un patio. E había dous váteres deses de, de antes, de madeira. E, eh, e eh, levantouse o váter e volveu para arriba e se caiu na cama morta. A mamá dicía que moito fora a impresión do, de que, de que lle mataran o, o neto. O meu pai morreu no 80 e a nai morreu no 75, cinco anos antes. a nai cando tomaban Bilbao, tomaban, repicaban as campanas, salían entón os veciños a, a vitorear, a aplaudir. E a, miña nai choraba, hombre, ainda choraba máis, choraba, ela choraba sempre. Pero a, ah, a María Teresa como andaba con ela e vía que ao botar fuegos e tocar as campanas, miña nai choraba e dicía algo malo, eh? Entonces ela collera un medo ás bombas, tanto medo lle collera, que despois xa tiña 12 ou 13 anos, e cando botaban os fuegos, ela metíase debaixo das camas con medo que tiña aquel ruido, imaginábase que iban vir por nós. Si, miña nai, despois, lle meter, a Guardia Civil lle meteu tiros por debaixo da porta. Despois mataron meu irmão. E a miña irmã, cando viña da escola, collían ortijas e de polas pernas. Había unhas rapazas máis grandes, pero ben non sabía arnais, eh, pero bueno, non... Sí, eh, cando chegaba a casa, eh, coas pernas todas ortijadiñas, Miña nai o iba a falar coa, coa nais, pero bueno. Si había unha, unha vella que cando íbamos á escuela dicían os comunistas, comunistas da zaña, até irmán mataron, pero a vos ambos de cortar o pescozo. Elas non sabían nin o que, no que pensaban nin sabían o que era ser de izquierda, nin sabían o que era ser de dereitas, iban co que dicía o pueblo e, e coa iglesia, claro, había que rezar, e... Pois non sei. A mí inda ahora, inda ahora estou en, un, <laughs> pinto, en punto de mira, sí, porque como salí na obra de teatro, o péndulo, o péndulo, sí. E, eh, bueno, pois salo ali a Marta ben falar conmigo, e no, na obra de teatro, pois sale Marta falando conmigo. E Marta é, é a que fixe a obra de teatro. É unha virneta dun fusilado. E a min naquel, naquela noite arrancamos geranios. <laughs> Pero mal que me deixamos os textos. <laughs> Por meses anos levaron, non sei que difícil. Sí. É eh, que, que ainda hoxe eh, son mal vistos, sí, sí. Miña nai como era unha muller que choraba, que desesperaba, pero que fixe moito ben, que deu moita taciña de caldo no tempo da fame. Que deu... Ela a mañan se ponía a porcelana do caldo. Tiña unha tía que dicía, unha irmán de meu pai, que coideu que era solteira e morreu aquí con nós. E, e dicía, eu non sei o que lle fai ao caldo Teresa, porque o caldo de Teresa sabe máis que ningún. Ela poñía xa porcelana ao caldo a mañan ao lume. E se viñan por aí pedir, ou se viñan por aí, unha taza de caldo e pan, e un anaco de pan, que pan tiñamos, millo tiñamos, pan de millo, o pan de trigo era artículo de lujo. Además a nós nin nos daban a ración, nin nos daban o boletiño do pan, nin nos daban nada. Pan de mixo, claro. O pan de trigo, bueno, eu como ainda hoxe pan de trigo, porque eu deseaba un pedacinho de pan de trigo naquel tempo. Sin millo tiñamos, tiñamos no queixón da mesa sempre pan, pero, pero de trigo artículo de lujo. Miña nai tiña aí onde estaba Arcún había unha artesa. Mm. E aí onde facía o pan. E o forno está na casa de arriba. Cando ah. fixeron a casa, fixeron un forno para asar o pan. E miña nai amasaba aí catro boronas e un petelo. Caldo <laughs> e pan eh, a moitísimo. E criamos o Adolfo e criamos o Heriberto. Eh, era, e eh, cos fillos no, na guerra, e a, e a traballar. E eh, había un, unha veciña aquí ao lado que lle dixen, Teresa, cuídeme a Adolfo porque me morre de fame. E criouse aquí con nós. E foi, foi, éramos todos iguales. Todos nos sentábamos á mesa, toda, ela facía o, o platiño, un para cada un, e todos a comer, e todos xuntan todos xuntos. Eu empecé a escola de casualidade. Sí. E iba a Udina, a Marbella, e levaban a min. Eu tería entonces cinco, cinco anos, cinco e medio, seis, porque ele estaba na guerra. E íbamos a girar un paquete que non lle chegaban, pero como pasaba tan mal, tan mal, de vez en cuando mandabas a ver se lle chejaban. E, eh, e resulta que a escuela era ali ao lado. E no momento que salíamos de correos, salían as rapazas ao recreo. E eu marchei a correr detrás da María Teresa. entonces a que estaba de, de maestra era unha daqui do pueblo porque a maestra fora ao sitio dela e deixara a, a unha señorita daquelas. entonces a, dixo, chamaban Celita, Entonces dije yo a Audina, mira Audina, déjala quedar, déjala quedar mientras anda, viene a la escuela, aquí no... Y, y después al venir la maestra, tendréis que hablar con ella, porque eu la cuidarao, mira. E entonces, cando veo, eu xa fui todos os días la escuela, e cando veo a maestro, foi eu vim a falar con a maestra e dixo, mira, mándala, que non tiene edad, yo no voy a perder tempo con ella pero aquí cosas malas no va, a, no va a aprender. Así es que déjala venir, si ella venir buena gana. Y así empecé yo a escuela. No, a nosa escuela non nos la quitaron, eh? Meus pais, o más sagrado para eles era a escola dos rapaces. Houve a diferencia de que meus irmáns tuvieron un maestro en condicións, e nós non. Nós era lección ocasional, día del caudillo, lección ocasional, día de mm, José Antonio Primo. Outro día oí na cadena ser unha cousa que me fixo gracia, era un escritor, estaban entrevistando. Entonces, dicía, sí, na, na, na escuela había un crucifijo, y a los lados los dos ladrones. Ay, bueno, dije mal, el general Franco y Primo de Rivera. Y había una escuela o general Franco o Primo de Rivera. Sí, a maestra Lisa mandábamos, no escribíamos en libretas, en cuartillas. Esta maestra era más, no sabía ni recuerda, pero tiene una letra de, esta letra era da, do mestre. Se era o que se sabía facer, outra cousa non. No ves, todo eran cousas de santos. Era unha tarde, entonces as maiores as tardes cosían. E eh, había uns banquiños baixiños que se poñían eh, nas entradas das portas e as de coser iban por bancos aqueles e cosían ali. E as pequeniñas, as que éramos pequenas, quedábamos no, nos, nas, nos pupitres, aqueles da lado atrás. E, eh, e resulta que eu quixen salir onde a María Teresa pasei por detrás dunha e aí tiña que pasa, o banco tiña que pasar por encima <laughs> dela e acusoume que, que a ou Dixeme, a ah, profesora, a ah, Finita, que entonces chamábame, ou oh, chamame Fina. Finita me deu el brazo e me hizo un borrón. E dixe, un día era unha bromera, e que tiña ganas de broma, e dixo, Finita, ven aquí. Eu fun. E ela estaba na mesa, coa súa labor, e tiña unhas tixeiras. Colleu as tixeiras, colleu as mans a min, Con unha man dela colleu as miñas dúas así, e coa outra man colleu a tixeira. E dixo, sabes lo que te vai a hacer? Te vou a cortar las manos. E miña irmán soltou como loca, profesoriña, por favor, profesoriña, por favor, non a cabeza, como va a comer, como se va a lavar, como se va a... E despois as grandes dicían, profesora, Diga a Cinieta que le va a cortar las manos, porque querían rir a conta de María Torres. Ela se creía que iba a ser verdad que me iba a cortar as mans. O secretario do ayuntamiento, o que se entregou, no mismo sitio onde se entregou, morreu fulminado. Horrible. Dice que negro, coa lengua fora, horrible ya era un día de feira, e as feiras entonces na Cañiza non era, era metía de todo, legumbres, mm, animales, de ovellas, vacas, cerdos, era unha feira famosa, a feira da Cañiza. E morreu un día de feira, sobre unha do, sobre unha do día. Estaba a feira e tuveron que levarlo ao ayuntamiento nunhas caleiras desas que antes non había ambulancias. Iban unhas tablas. E a señora contempla que tiña un quiosquiño de caramelos, a viuda do Tirso, saliu afora e dixolle «Morreches onde se entregaches, desgraciado, bandido, criminal», chamoulle de todo. Oh, era na, no día da feira. Cando era María José de Barcelona, o home era neto do justo, nun dos fusilados. Estaban en Barcelona. Entón tiñan aquí a abuela. E, e viñeron, estaban aquí, e viñeron, bebun da min, e díxome, mmm, queríamos facer un, un homenaje os fusilados. Eu, como sempre, a primeira. Como a miña irmã non quere saber, dice ela, non, non, non, deixémolo. Non. Eu sempre fun revoltosa, revoltosa, revoltosa. E dixon ela, vamos a hacerle unha homenaje los fusilados e se unha de tus sobrinas leyeron la carta de tu hermano, e dixen, mis sobrinas, yo leo la carta de mi Entonces subín ao, oh, cousa, ao oh, palquiño aquel que tiñamos ali, para ler a carta. E cando chegamos á plaza que tiñamos solicitado aquela hora para o homenaje, tiñenos os payasos, o César, o alcalde, porque quería ridiculizar o noso traballo. E despois a, a María José dixo, tranquilos, tranquilos, se han de cansar e marchar. Entonces, faltando. Entonces, cuando estaba a la carta, apagaron las luces. Qué corta y a la par qué larga fue mi vida en este mundo. Sus luchuras, sus amarguras, penas, alegrías, dolores, amores, tristezas, en una palabra, todo lo bueno y todo lo malo. Foi horrible, foi horrible, que non volva a pasar nada parecido, porque isto no, xa, non, xa non sabe o que o que hai de dicir non o que hai de contar, porque foi un tempo horrible, horrible. Para nós foi un tempo horrible. O, cando sacaron o 31 de outubro, cando sacaron da cárcel, eran as 4 da tarde, e me, os outros iban de joladiños a chorar, e el iba de pé, co brazo levantado, dicindo viva la República. Pasou por Vigo, saliu da calle, na calle do Príncipe, que era onde estaba a cárcel, e levaron ao, o Castro, onde os fusilaron. E el dixo que quería ser o último en morrer. En vez de morrer de espaldas, quiso morrer de frente. Tanto que cando trouxemos as cenizas, os outros tiñan a entrada por detrás e a salida por diante da bala, non? E el tiña ao revés. El tiña a entrada por diante e a salida por detrás. Foi un valiente conservou toda a serenidade, perdonou e pediu a miña nai que perdonara. Claro, este cuadro se puxou na víspera do, de, de Batalo, en, no cuadro escribiu El muerte pide benevolencia para los causantes de su muerte y al mismo tiempo que le perdone tal y como yo lo hago antes de morir. Ah, el recuerdo que le dejo a mis queridísimos padres y hermanos, hecho la víspera de mi fusilamiento el 14 de octubre, que non foi o 14, que foi o 31, pero eles pensaban que iban os tres días de condenalos a morte, fusilábanos. Pero non nos fusilaron ni o 14, ni o 15, ni o 16. En mi gobierno unha cousa tan injusta que viñan a Cañita a falar cos fascistas, dicirlle como vamos matar? E hai que matarlos que son un peligro, hai que sacarlos de diante, e principalmente meu irmán. Eu sei que lle dixen a, a mamá un día, dixen, mamá, quen che dixe que eu fusilara? E dixe, ela foi Paulino de Doña Plácida, que era un amigo del, o que veu dicir que os fusilara. A los cinco años que trouxemos las cenizas, e facciamo la lapida, que estorbaba a moita gente porque non lle gustaba que fossero tu fatal guadaña tal guadagno se tu vida. Tu familia nunca podrá comprender porque hai que matar personas por un ideal, que asco de política. Sí, que hasta hoy molestou. E aí un montón de problemas. De molestou, e que asco de política. Fora miña irmán a poñela fara de Vigo a Vigo, eh, un montón de problemas tuvo para poder poñala. Foi, foi no ano 96. E tiveron un montón de problemas, pero ela terca como ela sola conseguiu no. Eu son Dolores Mojón, son filla de Rogelio Mojón, que foi a guerra na Quinta do Viverón. Tiña 18 anos cando foi a guerra. E morreu con 47 anos, a consecuencias da guerra. Porque en la guerra tuvo paludismo, e cando iban a ele deixaron, porque estaba, entón, o, o, o pelotón o que era marchou, e el quedou solo ali. Le deixaronlle unhas latas de conservas e ali quedou. E to, unha muller viu, no? unha muller, unha señora maior, dice el, entonces, desde entonces, leváballe de beber, leváballe tal, e foi, en realidad, que no, que no salvou. E cando viñeron de volta, recolleron, no? E aí xa estaba mellor. Pero, pois, a consecuencia eso o sea, do paludismo, aos 47 anos morreu porque tiña o, vientre todo... O intestino, o intestino estaba, estaba desfeito por todos os lados. E dai morreu. Este o ano pasado, no día de fieles difuntos, non sabemos quen, pero puxo na sepultura esta, esta inscripción que dice En memoria dos cinco veciños asesinados no 36 e da alcaldesa María Gómez presa, dispersada e torturada e de todos os presos. Personas represaliadas aquí nesta PON Tuvemos que esperar 40 anos de dictaduras, máis 30 de democracia, para facer justicia á memoria deste mestre idealista que foi asesinado por pensar que a educación era o camiño da liberdade. A túa familia non te esquece. A Fefita que era o chiche de meu irmán, nunca o olvido, sempre morrerei con el pensando a injusticia que fixeron, Dios mío. Esta pluma foi coas que escribiu as cartas, trouxeralle meu pai dos Estados Unidos, en unha parque, e con ela escribiu todo o que escribiu, escribina con ela. E despois deulle a, unha, a outro preso dos que estaban ali, deulle as cartas e a pluma. E dixe, espera polo menos uns tres meses para lle dar as cartas. E despois foi o, o irmando Enrique o que tiña a carnicería. Manolo, Manolo. Manolo Giraldez. Porque con meu irmán estudiara tamén un fillo dun carniceiro que é maestro, é o pai da Ramona. O pai da Ramona estudiara con don José Benito. E don José Benito é este. Estes son os maestros en el tempo de la República. Can... Está Doña María. E, e dixeronme unha vez Doña María a min que a máis de izquierdas que era, que era mestra, que tuvo Udina. Na actualidade, por aquí unha porquería. Se te digo, cando me arrancaron por aparecer na obra, me viñeron a arrancar os geranios, mira onde estou metida. Miña irmán tamén, lo que non é tan como a min, claro, eu son nada máis revolucionaria. Eu creo que ela pasou no peor, si queres. Ela era máis maiorciña e sufriu muitísimo, sabes? entonces eso influye. O mismo que lle pasaba a meu pai, meu pai non falaba de política. Como meu tío, o pai dela e ela, sí, meu pai jamás, jamás, jamás. Só unha vez que eu vin que eu era unha nena, e a maestra dicía, por que non vais a visitar a Carmen da Delfina, que é unha mujer que está paralítica e está sola? E fun visitala. E cando viñen de volta, meu pai preguntoume, de onde ves? veño de, dixo unha profe que fóramos a visitar a, a Carmen da Delfina, e xuruche que non, nunca vin tan, tan tarde, díxeme, que non se che ocurra na vida volver a ver esa señora. Esa señora, cando mataron a teu tío, como non tiña pandereta, veu tocando con dúas tapas de porcelana, facendo festa e cantando aleluya. Entonces esa señora só ten o que se merece, non se te ocurra volver xunto dela. Ese día vino así e tal, pero jamás, el si, unha vez díxome, mira, sufrín tanto sei tanto o que, que si teño, si teño que pasar outra vez no mismo, con todo o que lle quero a vida, con todo vos quero, cos, os quero a vos, eu matome, metome diante dun coche, pero outra vez non volvo a pasar. Tu mira como pasaría o pobre do, do meu pai. O sea que as cousas non é para, esas cousas non se poden olvidar. No. Por moito que queiras, non podes. Con miña irmán, por exemplo, e dice, na mesa nada de política, que os domingos que non veñen os de Vigo, vou comer a de miña irmán. Home, a min o das ortigas contoume, contoume fai moi pouquiño. Ah, sí. Un día vine a coller un pouco tal e contoumo, pero nunca na vida contara que, que, ela, que, que, que as rapazas lle, lle daban coas ortigas nas pernas. E ese día contoumo, pero fai pouco. Ela non quere falar, falar disso. O, de fina, é o centro da, da, da familia. Eu non concibo, bueno, agora non podo, pero eu todos os sábados tiña que vir tomar o café con ela. Sabes? Eh, eu que sei, é algo, algo especial. Porque ela é dunha maneira de ser que ela tiña a súa familia, tiña o seu matrimonio, tiña a súa filla, pero sempre estuvo pendiente de todos. E se tú tiñas un problema, ali estaba fina. Pero non era o meu, era o dela, o do outro e o do outro, sabes? Ela sempre estaba pendiente de todo o mundo que eso non o fai calquera. Sería porque porque estiven con meus pais ou que sei? No, no, porque Pero... tú eres así. Entonces, inda que non queiras, tens que estar aí. Inda que non queiras, tens que estar aí. Porque ela é especial. Eu diría aos rapaces de hoxe que foran máis humanos, que se repartira o ben entre todos, que todos conviviramos e leváramos a vida sin rencor, sin maldad, sin... sería más hermoso. Pero no es verdad. No creo. Es importante, yo no quiero que esto se olvide. Por eso fago todo esto, para que a causa no se olvide.